बीते दिल मेरा मांगे एक ही तू सामने हो और करूं मैं बातें लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ पहले तो कभी यू मुझको न ऐसा कुछ हुआ दीवानी लहरों को जैसे सारा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा ओ मेरे सोने विछड़ सारी गलियां में नाल तेरे